Vypadá to neskutečně, ale ty hlavičky tady opravdu tak poskakovaly. Já jsem ti to úplně uvěřila, to je historku. na střední jsme šli jako po ulici a tam byla zabalena v koberci Smrčková. To byla, to byla chemikářka. A ona tam byla prostě v kuberce, asi týden tam ležela. Je to zvíře nebo je to nestvůra? Tamhle zatím byla lasička a měla nějakou šňůrku. A pak jsem si všimla, že není takový šňůrček. Tam z toho křoví. On, on si držel ty šňůrky jako uzdičky. A potom On se tak pohybuje, že někdy jakoby skáče po čtyřech. Já si pamatuju jednou, že jsem šla po ulici po Šilingráku a tam, tam šli takový chlapy a nesli takovou tu větnamskou tašku.